Seks nakręca cię Daję się w dupę Będę szarpał cię Na imprezie dziury dwie Gratisowo jesteś się Brudne kurwy żrą piguły Kiedy lecą kanikuły Ja całuję swemu muskuły, sypnę te białe wióry zachoruję cię do fury Handlik cipa dupa japa Obspermiłem fiata punto Polska cmentem po poślada